Salut à tous, on se retrouve sur vacarme.net avec euh, RPK et SIXER pour une petite interview par rapport euh, aux précédents mois qui sont écoulés. Alors euh, du coup on va commencer tout de suite par rapport un peu aux qualifications ouvertes pour le mineur qui sont déroulées en ligne. Donc il y a eu pas mal de, péripéties pour ces qualifications, il y a eu des histoires de, de cheat, de, planning désastreux, euh, tout ça. Du coup, euh, si vous avez suivi tout ça un peu, euh, quelles sont les conséquences que ça peut avoir pour Sevo et pour les joueurs Je suis sûr que c'est pas de la bonne pub hein, quand ça t'arrive à toi et que et que bon, on va prendre l'exemple de, de ben hein, justement comme tu dis de PGL, ESL ou n'importe, bah, quand ça arrive à celui que ça arrive, c'est sûr que c'est pas du tout la bonne pub. Après, je pense que le souci c'est quoi des tricheurs, il y en a et je pense qu'il y en aura tout le temps. Et bon, je pense qu'il faut juste euh, s'améliorer sur ça à l'avenir et, filtrer le plus possible. moi, je vais, un peu rejoindre euh, Cédric. Je pense que pour le coup, ça fait forcément une mauvaise pub pour, euh, pour Sevo, sachant qu'il y a aussi un anti-cheat. Je pense qu'ils auraient dû, il aurait dû avoir des précautions un peu avant, c'est-à-dire bah, vérifier les équipes qui s'inscrivent, les joueurs, etc., voir s'il y a des vagues ban. pour le coup, ça a donné euh, l'opportunité à d'autres équipes qui s'étaient fait justement éliminer par eux. Et c'est vrai que c'est embêtant, mais des cheaters, il y en aura toujours. Euh, il y en aura toujours. Il y aura des mises à jour et il y aura toujours d'autres personnes qui vont trouver, encoder des nouveaux cheats. On peut rien y faire et juste, euh, je pense, améliorer peut-être les anti-cheats. Parce que au final, il y en a partout. Que ce soit sur Faceit, sur Yessier ou, ou sur, euh, ou sur Sevo. Euh, il y en a toujours. Je pense que ça fait aussi un peu marché Steam, puisqu'un compte banni est égal à un compte racheté ensuite. Mais euh, une mauvaise pub minime, on va dire, sur une petite période d'une semaine à deux semaines, mais c'est vite oublié tout ça. Alors maintenant, on va un peu revenir du coup sur vos performances d'équipe. Donc déjà en tout début d'année, votre objectif c'était le top 10 HLTV. Donc d'ici la fin de l'année ça paraît maintenant un petit peu compromis. Donc euh, du coup, euh, pour cette année finalement, c'est quoi votre bilan au final Donc c'est vrai que de base, on avait euh, dit qu'on voudrait être dans le top 10 HLTV. Bon, on n'y est pas, c'est vrai que ça, ça, paraît compromis, à part qu'on gagne tout, on gagne tout là, on sait jamais. Mais on va dire que, on, a, démarré sur la saison, On on se connaissait pas tous évidemment, donc on, a fait, on a fait on va dire comme on a pu dès le début, euh, je pense que c'était pas forcément trop dégueu dès le début. Après, derrière, euh, on a une, période où c'est que, bah, en fait, c'est tout le temps comme ça, quoi. Donc, euh, c'est un peu chiant. je pense qu'on s'exploite pas tous assez bien, forcément. Je pense que, ouais, enfin, notamment si on l'exploite pas, je trouve encore assez, bien dans, son rôle. Adil, ça dépend par moment. Je pense que moi, cette année, c'est là où je pense qu'on m'exploite le mieux. Euh, avec Vincent sur ça, j'ai pas de souci. Vincent d'ailleurs qui revient aussi euh, bien avec une confiance et tout, euh, je pense que ça se voit. Donc ouais, je pense que enfin on est vraiment c'est comme un diesel quoi, c'est vraiment très mou au début. après après là là là, vraiment honnêtement faut voir faut comment ça va se passer. De toute façon c'est c'est loin d'être fini. On a encore, euh, on a encore euh, le major, enfin la qualif, déjà, on va commencer par le minor. Après, euh, voir la qualif major, le major, les WSG monde, ce serait bien aussi d'y aller. Donc il y a pas mal de petits trucs à faire. je pense que sur notre jeu, on a des bons trucs, on a des bonnes idées. Mais comme j'ai toujours dit souvent dans, les interviews, on manque quand même beaucoup de rigueur, que ce soit individuellement, les joueurs individuellement, parce qu'après en équipe, on fait de belles choses, mais enfin, dans le jeu d'équipe, je parle, pas forcément résultat. Euh, mais, après, on manque de rigueur individuellement. Du coup, il y a plein de loupés un peu à droite à gauche, qui fait que bah, des fois, on peut se faire sécher sévèrement. voilà. Du coup, la prochaine question, c'était euh, vous demander l'écart qu'il y a justement, parce que par exemple, on se souvient que pendant les ECS, vous aviez mis un side terreau parfait à phase 15-0, et que le lendemain, euh, bah, c'était contre g 2, vous perdez 2-16 et 4-16. Donc euh, du coup, euh, voilà, c'est comment est-ce que vous pouvez expliquer ces irrégularités Est-ce que c'est plus sur le plan tactique ou vraiment personnel Alors pour euh, parler des irrégularités, c'est simple. si j'avais, si je savais pourquoi et si nous savions pourquoi, je pense que ça serait plus, ça se passerait pas comme ça. En ce moment, avec nous, c'est, en ce moment, toute l'année avec nous, ça a été les montagnes russes. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on passe de 15-0 à contre FaZe et à, 2-16 contre G2 du jour au lendemain. Euh, nous-mêmes, on, nous-mêmes, on sait pas. un jour c'est noir, un jour c'est blanc. On aimerait bien que ce soit gris tous les jours, mais euh, on cherche, on cherche encore la petite bête. On se demande pourquoi. Euh, pour ma part, moi, ça c'est pas venu du jour au lendemain. Je dirais que ça fait, ça fait quand même une demi-saison que que je sous Je, je veux dire clairement, j'ai pas honte, je suis pas du tout au niveau. Euh, il y a des gens comme, euh, comme mon, ami Ced, euh, XMS, KRIM et Happy qui, justement, je les vois monter en pente. Et moi, je me vois, je me vois clairement descendre. j'ai jamais eu, j'ai pas eu cette habitude. j'étais, habitué à tout le contraire. j'ai commencé à avoir une mauvaise période. J'ai commencé à aller sur les sites, Vacar, machet TV. les gens, ils me mettaient le feu. Et je commençais à perdre confiance en moi. Tout, tout simplement. Et je pense que c'est très important sur CS. Euh, notamment contre, bah, contre G2. Euh, on sentait pas qu'on... On, essayait de jouer sérieux, on jouait sérieux, on, voulait gagner, mais on sentait tous, même sans se le dire, que qu'on savait qu'aujourd'hui c'était c'était le jour, euh, tout simplement le jour noir, quoi. Et euh, l'irrégularité chez nous, c'est un problème. Moi, on va pas dire que je suis régulier parce que je suis toujours en bas en ce moment. Et pour ma part, il faut juste que je retrouve ma confiance, ça va revenir petit à petit. Pour l'équipe, je pense que faudrait faire. On a essayé beaucoup de choses, mais je pense qu'il faudrait faire un, un bout de camp, mais bien planifié et savoir sur quoi travailler, et le dispatcher en plusieurs parties. Donc cet écart de, de, niveau d'un jour à l'autre ou d'un match à l'autre, euh, c'est vrai que c'est, bah, on va pas se mentir, hein, c'est complètement abusé. Le match contre G2 était un gros gros gros loupé. Euh, l'entame de match euh, était moyenne. Au final, s'en est suivi bah, un résultat complètement à chier. Euh... Après, si on regarde le match, euh, je pense qu'il a été torché en 20 minutes. Hein. Ça a été du rush un peu à droite à gauche. Je pense que c'était que ce soit en, équipe ou même individuellement, je pense qu'on était tous perchés. Enfin, il n'y avait rien calé. Et c'était vraiment n'importe quoi. On aurait mis n'importe qui à notre place. Je pense qu'ils auraient fait mieux clairement. Euh, après, ouais, donc euh, un jour, un jour euh, blanc, un jour noir. Enfin, je pense que là dernièrement, on bosse beaucoup sur. on a trouvé un nouveau. Enfin, Damien a réussi à bien encadrer les joueurs sur les individualités. Enfin, on a des plannings euh, indiv pour les joueurs et tout, justement, quelque chose que dernièrement on est en train d'appliquer pour euh, bah, que des joueurs comme Six reprennent la confiance, qu'il y ait moins de louper euh, sur la rigueur indiv, etc. Et je pense que ça, ça va, ça va beaucoup aider. Après, bon, malheureusement, bah ouais, ça arrive un peu tard dans la saison, hein, on, va pas, on, va pas, pas se mentir. Mais, mais je pense que, que, que, ça aide beaucoup. Et si un joueur comme Six, par exemple, reprend la confiance, ça va devenir un monstre. C'est juste que c'est vrai qu'un joueur CS marche énormément à la confiance. Euh, même moi, je m'en rends compte, hein, comparé cette année à l'année dernière, j'ai 10 fois plus de confiance cette année, que ce soit en 1v1 contre n'importe qui, ou enfin, je sais que j'ai pas peur de, j'ai peur de personne. Et donc, euh, donc, du coup, ça aide vraiment beaucoup. Quoi. Donc, euh, justement, on va revenir un petit peu sur ces préparations. On va prendre l'exemple par exemple pour le, les ligues premières où vous sortez des poules, enfin vous passez les poules, euh, vous faites 2-1. Et là en quart, vous vous retrouvez face à FaZe. Donc euh, FaZe à l'époque, euh, c'était Olof et Guardian qui étaient là depuis un mois. C'est l'époque où ils avaient fait leur 17-0, Vous étiez invaincu en LAN, donc l'équipe en gros numéro 1 pendant ce mois-là. Du coup, pour vous, quand vous voyez que vous allez affronter FaZe, vous vous dites quoi Vous préparez ça comment Alors clairement, FaZe c'était un gros défi et on savait que qu'il y avait la place, il y a toujours la place avec nous. Je pense que on peut, on peut faire de, jolies surprises. On ne s'attendait pas à mettre 2-0. Euh, l'objectif, c'était de, gagner une map avant de perdre Overpass, puisque c'est une map qu'on n'a malheureusement pas trop travaillé, on n'est pas super bon dessus. On savait qu'ils allaient la pique. Si on gagnait la première map, ça partait en troisième map et eux, on leur laissait, on va dire, overpass. Euh, comment on a abordé le match Vincent a préparé le match avec Damien. Euh, c'est-à-dire des mots, légèrement des antistrates, voir où les joueurs se placent un petit peu, quelles sont juste les poses de base chez eux. Euh, et pour nous, c'était c'était euh, voir quelques setups par rapport à ce que eux ils avaient cherché et juste jouer des matchs, practice, juste avoir beaucoup d'heures de jeu, je pense, et jouer en équipe et jouer bien. mais je pense on l'a pas, enfin, on l'a pas préparé plus que ça individuellement pour ma part à part avoir joué, j'ai pas regardé 15 démos 2, sachant que c'était une nouvelle équipe et qu'ils sont, ils sont juste tous très très bons et c'est dur de trouver des erreurs quand il n'y en a pas vraiment en fait. Alors ouais, c'est vrai que FaZe à cette période-là, c'était, même toujours maintenant, hein, même s'ils perdent quelques matchs ou quoi, ça reste quand même 5 euh, monstres en face, enfin 5 mecs qui cliquent, euh, qui cliquent fort quoi, on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur, donc on sait qu'automatiquement quand on va les jouer ces mecs-là, bah si on n'est pas chaud individuellement, bah, ça va être réglette C'est En plus, derrière, euh, tactiquement, on n'est pas un peu en place, euh, on, se fait vraiment corriger. Euh, si je ne me trompe pas, je crois que la première map c'était Nuck. Ça fait Nuck Overpass terminé, je crois. Et en gros, donc on avait préparé Nuck. je sais qu'en équipe, on avait regardé 2-3 trucs pour, pour voir un peu ce qu'ils allaient faire, comment ça allait jouer, etc. Et au final, bon, ils ont joué exactement un peu comme comme on le voyait. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé parce qu'au final c'était un match quand même assez. Euh, je crois que sur Nuck, euh, c'est pas parti en réglette quoi. ouais, ça, ça, ça, se tape quoi. Il y a, bon, il y a évidemment 2-3 bah, deux trois loupés qui font qu'on perd et puis après les mecs quand même sont, sont, vraiment chauds en face. Je pense que si on aurait mis Nuck, ça aurait peut-être changé la donne. Mais en perdant Nuck, honnêtement, moi, une fois que la map était finie, je savais qu'on avait perdu, c'était plié parce qu'après Overpass derrière. Euh, bah, on a on n'est pas excellent dessus, on se cherche sur Overpass donc donc euh, ouais, ils sont en place, euh, on ne pouvait que perdre là. Donc, euh, donc du coup voilà. Alors maintenant on va parler un petit peu de, d'un de vos prochains objectifs, les WESG. Donc du coup c'est un petit peu particulier parce que du coup Scream étant belge ne jouera pas avec vous, donc vous jouez avec Kyo, vous aviez déjà joué qualification avec Kyo. du coup est-ce que vous avez Prac avec lui entre temps et quel rôle il va jouer, comment ça va se passer au final avec lui c'est vrai que ça va être, euh, ça va être assez bizarre de ne pas aller au tournoi avec, euh, avec Scream. Euh, pour répondre à ta question, on n'a pas du tout prac avec Kyo. On a juste fait les, qualifications qui étaient online. Et on a été beaucoup, beaucoup en déplacement ces derniers temps. Et il fallait aussi qu'on s'entraîne nous ensemble pour, justement la qualification mineure, par exemple. quand, quand, on, quand nous allons rentrer, il va nous rester 4 jours à Paris, et on va directement après s'envoler pour, euh, pour les Extreme Masters à Auckland. Euh, je sais qu'on a des matchs officiels, c'est pendant ces quatre jours, et je pense qu'on aura deux jours. Euh, on va essayer de prendre deux jours avec Kyo, si, si, ça va avec Adil, et si Adil aussi, enfin, peut-être s'ils ont prévu de s'entraîner avec l'équipe belge. Mais pour l'instant, on y va au feeling, et nous, on est on est déjà quatre qui on est au point, on sait ce qu'on doit faire. Et ce qui est bien, c'est que Kyo, il a un peu fait tous les rôles, il a un peu joué toutes les positions dans, dans CSGO. Et tout simplement, son rôle, c'est de fit dans celui de Scream, passer euh, deuxième ouvreur juste après, juste après euh, XMS. Donc ce qu'il a à faire, c'est juste en terreau suivre XMS et le revenge quand il faut. Et en CT, euh, comme je t'ai dit, il a joué toutes les poses. Donc c'est un joueur qui s'adapte très très bien il a assez teamplay et ça serait mieux si on travaillait, mais je pense que ça peut, ça peut quand même très bien marcher pour les WG, même sans travail avec Kyo. Bon, on a l'avantage, c'est euh, il n'y a qu'un joueur qui change, hein, parce que dans d'autres line-up, euh, c'est un bordel monstre. Euh, donc du coup, bah, ouais, je reviens un peu comme Six, hein, il va prendre euh, la place, il va suivre l'ouvreur. je pense que ça va, on, va avoir, il va, il va avoir peu du mal à s'intégrer avec euh, tout ce qu'on a, le panel qu'on a pour, pour le tournoi. Mais euh, après, je pense que non, ça, ça devrait aller. Pour ça, je, je, suis assez confiant. Euh, pourquoi que ben, parce que Kyo tout simplement ben, il s'était fait bench de phase, donc il était sans équipe et je pense que c'était le joueur d'expérience qui colle le plus à l'équipe et et donc, euh, du coup, ouais, je pense que euh, clairement, après, j'avoue que moi, je me suis pas trop posé de questions par rapport à ça, mais en y réfléchissant, oui, on voit de suite que c'est le joueur expérience qui, qui, colle le plus, euh, je pense, à l'équipe. Et donc, du coup, un peu pour toi, Sixter, du coup, vu que toi et Vincent, vous avez joué ensemble l'année dernière pour, cette, pour cet événement aussi, est-ce que du coup, là, de refaire ça cette année, de défendre le titre, est-ce que ça vous tient à cœur à vous deux On va pas se mentir, bien sûr, ça nous tient à cœur. Il n'y a pas que le cash prize qui compte, mais c'est quand même le plus gros gros tournoi euh, niveau cash price. C'est une superbe expérience qu'on a eue Vincent et moi et je pense qu'on aimerait bien sûr la revivre et la partager avec euh, nos, nouveaux teammates. Euh, en plus c'est en Chine, c'est dans ma, ville natale. on se sent bien, on est bien et on aimerait avec plaisir reprendre une, deuxième coupe en Chine quoi. du coup, on va aussi parler un autre événement que vous avez fait euh, récemment, c'était l'ESG Mykonos. Euh, donc du coup, finalement, avec le, vous avez aussi fait le CS Summit en début d'année, donc euh, c'est par rapport à ces tournois au format un petit peu plus atypique en fait. Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous en pensez au final en tant que joueur de ce type d'événement-là alors la, la Summit, c'était c'était totalement nouveau pour moi en tout cas. pour ma part, c'était c'était un, tournoi vraiment chill. Euh, il y avait une sorte euh, d'atmosphère un peu familiale, on était dans la même maison, on se baladait en chaussons, euh, il y avait des practice rooms dans chaque chambre, et le tournoi se passait juste en bas. c'est pareil pour Mykonos, il y avait beaucoup beaucoup d'activités. Je pense que ça fait du bien pour les joueurs. On va pas dire qu'on vit mal, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit encadrement comme ça, et ça relâche, ça permet de relâcher aussi un peu la pression par rapport à tout plein de choses. Euh, juste ce qui était un petit peu regrettable, c'est qu'il n'y avait pas énormément de practice room. Il y avait plus des, piscines et des toboggans, mais euh, <laughs> ou des bateaux et des, hélicoptères, mais euh, c'est une très bonne expérience et je, suis, ravi d'avoir essayé ça. Et si d'autres tournois peuvent continuer à le faire, tant mieux et, pourquoi pas. Alors, en revenant à ce type de format, ouais, c'est vrai que c'est bien. Quand on y, on est bien, ça c'est vrai. Euh, après, je pense que c'est des, événements un peu à double tranchant pour les équipes, quoi. C'est-à-dire que faut pas en oublier euh, l'objectif quand même qui est la compétition quand on y va. C'est pas les vacances, même si le, cadre il est, parfait pour. Euh, donc du coup, il faut, quand même, je pense, sur une journée, garder un moment dans sa tête pour CS et se dire que la CS n'est vraiment pas loin et ne pas l'oublier quoi parce que c'est vrai qu'entre les toboggans, les jacuzzi, les bateaux et tout le délire là, bah on oublie vite euh, le CS. Du coup on va passer une question un petit peu plus épineuse maintenant, hein. donc euh, justement on a parlé des, <laughs> des euh, comme ça. du coup la question un peu qui a fait débat récemment c'est la place des jeux vidéo et notamment est-ce que l'e-sport aurait sa place aux Jeux Olympiques Alors du coup par rapport à ça qu'est-ce que vous en pensez vous en tant que joueur Ouais pourquoi pas après, euh, euh, bah, moi je serais content que ça y soit, mais euh, avec la, fédération des Jeux Olympiques, tout ça et tout, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu, je sais pas comment ils voyaient les choses. J'avoue que j'ai pas très bien suivi, j'ai lu ça vraiment vite fait. bon, après, si ça y est vraiment, tant mieux, hein, ça serait même cool de, voir d'ailleurs ce qu'ils seraient capables de proposer et de voir comment, comment ça tournerait. Mais j'attends de voir quand même, j'attends de voir. Oui, je dirais que pareil, ça, ça serait très plaisant à voir, ça serait super même d'y être. Euh, je pense que c'est quand même un, petit peu tôt. Surtout en France, on n'est pas encore. Euh, les gens ne nous voient, nous voient pas encore. Ils savent pas qu'est-ce qu'on fait, ils savent pas qui on est, ni pourquoi on fait ça. Euh, ils nous connaissent pas. Il y a aucun. On est là pour le plaisir. C'est aussi un travail. Mais euh, en France, on n'est pas du tout reconnu. On est des geeks qui jouent à l'ordinateur et et je pense que c'est quand même un petit peu tôt. Mais dans un futur proche, ça serait, ça serait, super de. Ça serait énorme et je pense que ça serait une très grosse réussite pour, euh, pour CS et pour tous les joueurs de participer à un tournoi euh, tout simplement euh, de jeux vidéo aux Jeux Olympiques. Ok, bah merci beaucoup. Du coup, on a fini pour ces questions. Donc, on va vous laisser le mot de la fin pour les remerciements, les petits messages à passer. Bah, je voulais tout simplement remercier Vacarme. cliquez tous, regardez ces vidéos, toutes les petites vidéos de, NVS via Vacarme. Non, c'était super cool et super sympa. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Pareil, comme d'hab, ben, merci à tous, merci à tout le monde, merci à Vacarme pour cette interview. Toujours aussi sympa. Bah, merci aussi à vous deux et on vous souhaite euh, tout le meilleur pour la suite euh, de ces qualifications au Minor.